Die Schlechtwetter-Quietscheente versprüht auch bei Regen gute Laune und vertreibt die grauen Regenwolken. Mit Regenschirm unterm Flügel und klassischem Friesennerz ist sie für jeden Regenguss perfekt gewappnet. Dieser niedliche Werbeträger bringt gute Stimmung und jede Menge Farbe in graue Schlechtwettertage. Um die Schwimmeigenschaft weiter zu optimieren, können Sie die Quietscheente außerdem um ein optionales Renngewicht ergänzen Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität der Schnabels und bestellen Sie noch heute Ihr Muster.